Ya iniciada, ya puedes hablar, capó. No, Ok, le voy a contar la vez que fui, que me fui al baño a cagar a las 12 de la noche. <laughs> bueno, yo estaba un día tirado de mi cama, todo tranqui, era re día de, no sé, era típico viernes, yo creo, típico jueves. Yo me levanté del baño, no, ¿cómo que el baño alto? <laughs> me levanté de la cama porque estaba sintiendo que la mierda de la lechuche de mi vieja se me estaba saliendo por el culo. Entonces yo me paré y dije, mamá, quiero ir a cagar. Y ella me dijo, a esta hora, mongolazo. <laughs> salí, pero no tardé mucho, si no te pego tus correazos. Bueno, salí, fui a cagar. Amigo, tardé tanto por el mocón, cagué un niño Literal, cae un niño. Cae un mojonazo, capo, oye. Un dolor, pero me calme. Oye, me quedé pensando. Entonces mi, mi mamá salió y yo como que, ay, la rechazo en mi dieta, Y mi mamá dijo, Daniel, está tardando mucho, ¿qué pasó? Entonces yo le dije que estoy cagando, no ve. Termina rápido. Pero, y yo le dije, pero mamá, pero es que cada quien caga a su tiempo. Entonces ya me dijo, si no, me voy Entonces terminé, me limpié y todo Entré para mi casa y mi mamá yo, me estaba mirando ahí sentada en una cita, ahí desapareció el diablo. Ah, en el capo, yo me entré a mi casa. Eh, y ella me dijo, mira esta es la última vez que vos me caes a esta hora. O si no te pego tu correazo, hijo de puta. Y hasta ahí llegó. ¿Por qué tan mala tu mamá? Yo qué sé. Esta historia me hace acordar en la vez. <laughs> Güey. Saltó en forma, en, con la intención de darle una patada, pero Osmar. No, dije mi nombre. <laughs> <laughs> pero, acá no pasó nada. Acá no pasó nada. No, acá no pasó nada. ¡Ah, no! A huevonado dijo su nombre como dos veces. Ay, no. Ah, contalo así nomás con tu nombre, boludo. Sí, contando ya, sí, contando. Bueno, la cosa es que Osmar no. Ay, no, de nuevo, no. Igual, contalo, contalo con tu nombre. Cáncer no esperó de que su amigo fuera tan imbécil como para quedarse quieto como un down. Y de pronto sonó la patada que le rompió el tobillo a Diego, su compañero guatón. ¿Para qué no esto? Grabando, y en agonización. Diego no paraba de llorar y sufrir. Todos <laughs> estaban alrededor de ellos, como si fueran Kim Kardashian y Kendall Jenner. Pero en el momento menos esperado llegó el antagonista de esta historia. El Un gordo de características impresionantes de masa corporal grasosa inmensa, unas estadísticas poco comunes para un niño de 12 años, como para tener diabetes. Estefano apenas llegó a la sala, vio que Diego estaba tirado en el piso llorando. Dijo, ¿qué pasó? Diego solo procedió a señalar a Cáncer. Cáncer dijo, yo no fui, fue un mandado de Cristo. La cosa es que Estefano no soportó, no pudo con el ardor de vagina que pudo, y como todo ah, gordo hijo de puta, fue a quejarse con el profesor. Mm. <laughs> Estefano fue corriendo a la sala del profesor, derramando grasa por cada paso que daba. Por poco y se le salía un mojón. Pero Estefano tenía que hacer todo lo que sea para cumplir con su mandado. Ser un llorica hijo de perra. Pero la historia no concluye acá. Como toda historia, Triunfa bien o triunfa mal. En esta ocasión triunfó el un final es lo que cuenta, porque no fue ni <laughs> tan malo ni tan bueno, pero lo que pasa después los dejará perplejos. Una vez Estefano mm. llegó al haya llegado a la sala de profesores, procedió a contarle al profesor. El profesor, como, como el marica que es, puta, fue donde cáncer lo mió y dijo, ¿sabes el daño que has provocado? Si le has hecho algo, si le ha pasado algo, llamaré a tus padres y ese. Ahí fue cuando Osmar estalló y le dijo, ¡Ay, hijo de perra, hijo de la revil puta, maricón! ¿Crees que no te vi agarrándole el pene al otro profesor? <laughs> Quédate, viola, hijo y eres un marica. Y ahí concluye la historia. <laughs> No, Diego terminó siendo Diego terminó siendo inválido y por esa razón ahora Diego lo conocen como el guatón siete tetas. Lo pueden <laughs> encontrar en Discord, aunque no mucha gente le habla, porque una vez le hablas, te provoca una gran maldición. Su nickname es Jessica. Con no. sacando la lengua. ¿Es el que está en Toyota? Sí. Mierda, pero le quiero cambiar de nombre. ¿Cómo se llamaba? Diego. Diego. Diego el gordo siete tetas. <laughs> Diego el gordo siete tetas. Listo, ya está, le cambié el nombre. <laughs> Diego el gordo siete tetas. Se lo voy a pasar por WhatsApp. Ahora, ahora, vamos a... Decirle que yo, que ah. yo le cambié el nombre. Ya, ya, ya. a ver, a ver, voy a joderlo, voy a joderlo. Voy a compartir.